mumarratun wadda na taka jijiyoyin goshinka sai jajjawa sun kumbara saboda kumya da kake ga ubangijinka alhali kuma kaga masu Allah ba shi ne ce su kara amma duk da haka iya jin kumya abinda aka kara da sunan shi a kabar da kasu bin kasir kara sami da abdullahi bin shurai يحدث عن أبي الأسود القريش عن أبي قرة مولى أبي جهل عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه السورة لما أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiru innahu kana tawwaba abul kasim ibn kasir ya zantar da mu yace ya ji abdurrahman dan abin shurai yana ba da labari daga abul aswad al-quraish wanda ba quraish ne ana bin qurra daga bi qurra maula bi jahalin bara ne na abu kaga da musulunci ba ruwan da kafin ka abuja shi ne mafi girma daga cikin kafin duniya saboda shi ne kura auna na zamanin Masarata, kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce fura aunan zamanin shi ya fi fura aunan zamanin annabi musa saboda fura auna na zamanin annabi musa alaihi salam zamanin da ya yi wuta ya ji bala'i sai ya raki da ya ga ya shiga cikin teku ya shiga hallaka sai ya soyawa Allah kowar naya ya soyawa Allah dubara ya so ta ai ya tuba shi ma yanzu musulmi ne to sai aka ɗauki laka sai aka cusa cikin bakin ba kuma an yi yarjejeniya da shi bisa ga hakkin mala'ika jibril da ɗauko laka ya sanya a bakin shi zamanin da ya ce la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin hmm? la ilaha illa allazi amana bihi banu isra'ila wa ana minal muslimin haka take sai Allah ya ce mai ana wa kada sai ta qablu kunta minal muslimin yace sai yanzu ne ai kama karo da ta kana cikin jimla mutane ba su yanzu kuma za ka zo ka yi dubara Allah bai yarda ba da furta kalmar shahada ta fir'auna to amma shi fir'auna zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shi sai zamanin mutuwa ma sai ya sako ya ce a gayawa annabi yanzu ne ya fike shi ga mutuwa ta zo manya-manyan wato sabai sun tatse shi ya faɗo daga saman doke shirin a ƙasa ya faɗo a lokacin nan aka ce abdullahi dan masoro shi mutum ne haka ɗan wada mutum ne ɗan ƙarami ba shi da girma sai ce to shi duk zuwa yaƙi da ake da shi yake zuwa shi bai to bai ratai da yaƙi amma kuma kowa rami ta baka sha eh ɗan wada ne haka amma bai to bai ratai duk yaƙi da za a je da shi za a shi amma ba shi da ƙarfin zai iya kashewa kuma allah ya taimaka ya shiga ita gwarzawa ba kashe shi ba to lokacin da ya gaya faru yana mulka shi ya zai da allah ba da dama a gida shi saboda neman gobe da kyama a rubuta da na taɓa kashe kafin a ba da dama ya je ya ɗauki kuton buka ya hau samansa ya zamna da ya zamna a samar wannan babban rikin manzo Allah ya bude ido ya san kuma mutuwa zai ya bude ido ya kalle shi ya ce wane ne ya ce ni ne abdullahi da maso ya ce lalle kan ruwa ya buge babban zakara ya ce in ban da irin wannan yanayi ina kai ina hawan ruwan ciki na kai zamne ya ce wallahi ya ce ga ruwan cikin ka kiran a zamne kuma ina so in ilimi ka ta zuwa lahira sai ta to karkato kunnen ka masa saban da zan ma in ka shi muhammadu mai gidan na ka ce mai a yanzu ne zan tafi lahira a yanzu ne na fi shi